Quiero ver más allá de esa realidad. Imaginar que no te eras y sentir que la vida es un mundo irreal Solamente cuando tú no estás Quiero ver más allá de esa realidad Imaginar que no te eras y sentir que la vida es un mundo irreal solamente cuando tú no estás Sin importar qué es lo que ya piense la gente Cuando yo te siento todo se desvanece Si es que no lo sabe yo te llevo presente En cada momento que respiro te cantando Voy expresando un sentimiento Que en mi corazón no calla en momentos lo siento Libre en mi pensamiento Pero tú me invades con cada recuerdo Que mi mente la agobia y lo sé que eso no es fácil de entender. Ven, libera mi alma hasta llegar al máximo nivel. quiero ver más allá de esa realidad. Imaginar que no te eras y sentir que la vida es un mundo irreal. Solamente cuando tú no estás, quiero ver más allá de esa realidad. Imaginar que no te eras. Escúchame bien, y nunca más dejarte ir. Quiero encontrarme en tu sueño, baby, donde yo siempre estaré. Y nunca más me alejaré yo de ti, baby. Sabes que yo vivo para ti. Donde quiera que te encuentre, yo estaré. Eh, eh. Solo señorita junto a usted. Y en el amor tenemos que decidir. Y mi opción es amarte a ti Donde quiera que te encuentre yo estaré eh, eh. eh. Solo señorita junto a usted Quiero ver más allá de esa realidad imaginar que no te eras y sentir que la vida es un mundo irreal. Solamente cuando tú no estás, quiero ver más allá de esa realidad. Imaginar que no te eras y sentir que la vida es un mundo irreal. Solamente cuando tú no estás, sin importar qué es lo que ya piense la gente. Cuando yo te siento todo se desvanece. es que no lo sabe, yo te llevo presente se sienten cantando Voy expresando un sentimiento Que en mi corazón no calla en momentos Lo siento, libre en mi pensamiento Pero tú me invades con cada recuerdo Que mi mente la agobia y lo sé Que eso no es fácil de entender Ven, libera mi alma hasta llegar al máximo nivel oh, Quiero ver más allá de esa realidad imaginar que no eras y sentir que la vida es un mundo irreal solamente cuando tú no estás.